পাই মাইনিং কৰি থকা সকলৰ বাবে বহুত ডাঙৰ এটা ভাল খবৰ হেল্ল' নমস্কাৰ বন্ধুসকল পাই নেটৱৰ্কৰ এটা নতুন ধামাকা খবৰ লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম আমি এই চেনেলটোৰ যোগেদি পাই নেটৱৰ্ক সম্বন্ধীয় সৰু ডাঙৰ সকলো খবৰ আৰু লগতে ফ্ৰী আৰ্ণিং সম্বন্ধীয় সকলো তথ্য আপডেট কৰি আহিছোঁ চ' এইবিলাকৰ যোগেদি আপোনালোক অকণমান হ'লেও উপকৃত হ'ব বুলি আমি আশা কৰিছোঁ তেন্তে বোলক বন্ধুসকল নতুন নিউজবিলাকৰ সৈতে আপডেট হৈ লওঁ পাই মাইনিং কৰি থকাসকলৰ বাবে বহুত ডাঙৰ আৰু ভাল খবৰ এই টুইটাৰ পষ্টটোলৈ মন কৰক প্ৰথম খবৰটো হ'ল পাই চেনমল net trading coming in two weeks অৰ্থাৎ আমি অত দিনৰ পৰা মাইনিং কৰি অহা পাই নেটৱৰ্কৰ পাই কইনবিলাক মেইন নেটত ট্ৰেডিং কৰিবলৈ গৈ আছে মাজত মাথো কেইটামান দিন বাকী আছে অহা আগষ্ট মাহৰ পঁচিছ তাৰিখৰ পৰা মেইন নেটত ট্ৰেডিং হ'বলৈ গৈ আছে পাই কইনছবিলাক ইয়াত আপোনালোকে দেখিছে টুইটাৰ একাউণ্টটো টুইটাৰ একাউণ্টটোৰ নামটো হৈছে পাইচিন international Pi mainnet trading বৰ্তমানটো কোনো ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জত নহয় বা বৰ্তমান কোনো ক্ৰিপ্ট' এক্সেঞ্জত পাইকইনছ বৰ্তমানলৈকে লিষ্টিং হোৱা নাই চ' পাই চেন মল পাই পাইকইনছৰ দ্বাৰা যিকোনো বস্তুবিলাক কিনিব পাৰি পাই চেন মল ইণ্টাৰনেশ্যনেল টুইটাৰ একাউণ্টটো তললৈ গৈ থাকিলে দেখা পাব এই টুইটটোত তেওঁলোকে লিখিছে এই পাইচেন মল ৱেবছাইটটোত যদি কোনোবা চেলাৰে তেওঁলোকৰ প্ৰডাক্টবিলাক চেল কৰিব বিচাৰে তলত দিয়া কাণ্ট্ৰি ৱাইজ লিংকবিলাকত ক্লিক কৰি তেওঁলোকে তাৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব পাৰিব ইয়াত বৰ্তমান ইণ্ডিয়াৰ বাবে কোনো লিংক নিদিলে সম্ভৱতঃ এই দেশসমূহৰ তুলনাত ইণ্ডিয়াৰ পাই কমিউনিটি বহুত দুৰ্বল হৈ আছে চ' বন্ধুসকল আপোনালোকেও যিমান পাৰে পাই এপটো আপোনালোকৰ বন্ধুসকলৰ সৈতে শ্বেয়াৰ কৰক শ্বেয়াৰ কৰিলে আপোনাৰ বন্ধুজনৰো লাভ হ'ব আপোনালোকৰো লাভ হ'ব অৰ্থাৎ গোটেই কমিউনিটিয়ে লাভ হ'ব মনত ৰাখিব বন্ধুজনে পাই এপটো ৰেজিষ্টাৰ কৰোঁতে আপোনাৰ ইনভিটেশ্যন ক'ডটো দিবলৈ আপুনি নাপাহৰিব আপোনাৰ ইনভিটেশ্যন ক'ডটো তাত প্ৰয়োগ কৰিলে আপোনাৰ মাইনিং স্পীডটো বাঢ়ি গৈ থাকিব সম্ভৱতঃ এই লিষ্টখনত থকা দেশবিলাকতে প্ৰথম প্ৰথম পাই কইনছৰ দ্বাৰা বস্তু কিনা বিকাৰ প্ৰক্ৰিয়াটো আৰম্ভ হ'ব তাৰপিছত লাহে লাহে সকলো দেশতে এই চাৰ্ভিচবিলাক ষ্টাৰ্ট হৈ যাব পাই মল ৱেবছাইটত আপোনালোকে মাৰ্কেট প্লেচটো চাওঁ বুলি ভাবিলে এই পাই ব্ৰাউজাৰত গৈ এই বেন ডট পাই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছত এনেকুৱা এটা পেজ ওলাব এই পেজটো তললৈ স্ক্ৰল কৰি আপোনালোকে কণ্টিনিউ অপশ্যনটো ক্লিক কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছত পেজটো এনেদৰে ওলাব এই পেজটো তললৈ স্ক্ৰল কৰিলে আপোনালোকে পাইছ এণ্ড মল অপশ্যনটো দেখা পাব এই পাইছ এণ্ড মল অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছত পেজটোতো এনেকৈ ওলাব ইয়াত ৰিড মোৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব তাৰপিছতে এনেকৈ ওলাব ইয়াত আপোনালোকে ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডাব্লিউ ডট পাইছ এণ্ড মল ডট কমত ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছত ডাইৰেক্ট আপোনালোক পাইছ এণ্ড মল ৱেবছাইটৰ মাৰ্কেট প্লেচটোলৈ সোমাই পৰিব ইয়াত আপোনালোকে দেখা পাব প্ৰত্যেক দেশৰ বাবে এক্সট্ৰা এক্সট্ৰাকৈ গোটেই মাৰ্কেট প্লেচবিলাক ঠিক কৰিছে এওঁলোকে আপোনালোকে চাই ল'ব তললৈকে মই ইয়াত আৰু এইবিলাক দেখুৱাই ভিডিঅ'টো দীঘল কৰিব বিচৰা নাই চৌ বন্ধুসকল পাই নেটৱৰ্কৰ নতুন নিউজ আপডেটবিলাক আৰু অন্যান্য ফ্ৰী আৰ্ণিঙত নতুন নতুন তথ্যবিলাক আগতীয়াকৈ পাই থাকিবলৈ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি নটিফিকেশ্যন বেলটো অন কৰি লৈ আজিলৈ মোক বিদায় দিয়ক ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ বন্ধুসকল আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পোৱাৰ আশাৰে জয় আই অসম